参加培训后，是不是你直接就可以做教练了？这是分情况的。有的人呢是老手教练，你教课的教了很多年，遇到了很多问题来培训，通过这个欧式的模式，还有给你的这些框架，还有这些变换，解决了问题，你当然回去教课直接就会非常不错。还有一种情况就是零基础的人，先告诉你直接是不能的。人类社会的发展就是这样的，当你做一件事儿啊，你没试错过，你没失败过，你不可能直接一下就成功，就是人类没有这种能力，所以你必须得先试错。所以那怎么办呢？培训呢？ 给你这些技术，还有这些训练方法，包括提前给你的预期资料、自我训练方法。你回去之后呢，就要拿这些东西自己去训练。然后你说跟谁训练呢？几种方式，一个是你自己得打沙包，同时呢，你还得找一个小伙伴训练。比如说有经验的教练，你说没有人会练在你身边，那怎么办呢？培养一个，就这么简单。培养的过程就带他练，正常操作情况下，三天之内这个人就可以配合你一起上手，一起练。 不同环节热身、主菜环节，两个人一起练，从最简单的技术的搭配组合开始，这样很短时间他就能上手，跟你一起去成长。过程中呢，你又尝试了如何去教课，就是一种试错。每个人能力不一样，有的人呢是直接回去上来就教，过程中教课的时候试错也可以，看人的情况、看自信度、看理解能力、看悟性。那有的人说了，新手教练教课就不对的，水平必须得是运动员那样，你才能是配作为教练。但实际非常遗憾，在优秀的运动员水平。 你没教过课，第一次教课教的可能都不怎么样，你都是个新手教练，所以我们要给新手教练一些包容。这社会一样，各行各业都需要新手的存在，这样的话才能发展，不然的话，世界这个地球都没有办法延续的。也不要任何人去绑架任何人，说什么怎么样就误人子弟。如果说一个优秀的教练说新手教练你是误人子弟，那问问优秀的教练，你之前刚是新手教练的时候，你教的怎么样？按你的标准，你是不是也曾经在误人子弟？